ya latanya with English oke okay? Iya, iya. Pinis Inggrisnya adalah Pinis Deswita Marani aku aku mau nyanyi satu lagi ya.